Clearwater, Floryda, a w zasadzie lokalna plaża. Coś bardzo ciekawego. Piaseczek tak miałki, że jak cukier puder. Chodzisz, chodzisz w ogóle bez skarpetek. Trochę wietrznie, ale tak to miejsce wygląda jesteśmy na jakiejś wydmie tutaj lokalne hotele no szkoda, że wycieczka tylko będzie kilkugodzinna jakaś budka wartownicza Clearwater październik 18 2015 rok.